A cobertora cinza que estamos vendo ao redor das algas é uma espécie de assídio colonial. A espécie é dos poliandrocarpas zorritenses, é uma espécie provavelmente introduzida no Brasil. Vejam que cada um dessas estruturas arredondadas é um indivíduo de uma colônia. Quando eu aperto um pouquinho a colônia, jatos de água saem porque essas espécies contêm água em seu interior, porque elas são filtradoras tirando um pedacinho da colônia, vamos ver que ela é formada por indivíduos, todos ligados entre si na sua parte basal.